ನಮ್ಮ ತುಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೀತಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐನೂರಿಂದ ಸಾವಿರ ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆದ್ರು ಅವ್ರ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇದಾರಲ್ಲ ಯಾರ ರಂಗಪ್ಪನ ಅವ್ರ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಾಮಸಾಗರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಕ್ಯಾಸಂಬಲ ಹೋಬಳಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ತಾಲೂಕು ರಾಮಸಾಗರ ನಮ್ದು ಈ ವಿಚಾರ ಈ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ವಿಚಾರ ಇದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಗಡು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋತ್ಕಲ್ಲಿ ಎ ಮೋತ್ಕಲ್ಲಿ ಎ ಮೋತ್ಕಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದಲವಾಯಿ ವಾಸಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಇದೇನಾದ್ರು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಕಾರಿ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವರೇನು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಂಗಪ್ಪ ರಂಗಪ್ಪ ಈ ಬಿನ್ ರಾಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಮೂರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಕಾರಿ ಡಿ ಅಬ್ಕಾರಿ ಡಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳಿಬೇಕು ಅವರು ನಮ್ಮ ತುಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೋ ಮಾಡ್ಲೆ ಅವರಿಂದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡಿತಾರ ಹೊಡಿಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಹಾಕ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ